Y quería simplemente señalar que, o sea, mm, una de las cosas que está pasando en este momento, que quizá estamos en el mundo de la acción, son los chicos que están fuera, o sea, por la huelga de la biblioteca. Entonces, cuando lo he visto, me parece maravilloso, y lo quiero decir públicamente, han visto este letrero, dos, tres, que son los números, y ellos han hecho 105 días de huelga. O sea, si estamos en un espacio creativo, yo encuentro que es una idea genial, que han recogido la invitación y han hecho un elemento de protesta creativo,